mi spingi oltre i miei limiti e sento di vivere appieno la mia stessa vita. In te ho incontrato me stesso e ho guardato oltre, oltre ogni inimmaginabile limite. Ho guardato nel profondo dei tuoi occhi, cercando di comprenderti, ma ho visto tutto quello che di me mai avrei voluto vedere. Ho visto la mia fragilità e la mia insicurezza, i miei sensi di colpa, e i miei complessi, le mie paure e la mia insofferenza. Ho visto le mie tenebre e i miei demoni. Allora ho guardato ancora oltre e nel profondo del mio cuore un mare in tempesta, un oceano immenso dove tuffarsi e perdersi. E lì, nel profondo della mia anima, ho compreso. Ho provato piacere e orgoglio nel capire quello che oggi provo nel sapere chi oggi sono veramente. Adesso so che amo le cose belle, so che amo tutto quello che la vita mi offre, e una di quelle sei tu.